يا رب صل وسلم وسلم يا نبينا محمد يا رسول الهي میرے خیر الانام خیر الانام يا رب صل وسلم وسلم يا نبينا محمد या रसूल इलाही मेरे खैरुल अनामे मेरे खैरुल अनामे मेरी चाह मोहम्मद मेरी आह मोहम्मद मेरा दिल है मोहम्मद दिल की धड़कन मोहम्मद मेरी चाह मोहम्मा मेरी आह मोहम्मा मेरा दिल है मोहम्मा दिल की धड़कन मोहम्मा या रब्बी सल्ली वसल्लिम वसल्लिम या नबीना मोहम्मा या रसूल इलाही इलाही मेरे खैरुल में मेरे खैरुल अनामे ख्वाब में ना सही तो हशर में हम मिलेंगे कैसा होगा वो मंजर जब वो रब से कहेंगे ख्वाब में ना सही तो हशर में हम मिलेंगे कैसा होगा वो मंजर जब वो रब से कहेंगे मेरी उम्मत को ले लो मेरी उम्मत को बख्शो चाहे कोई अरब हो चाहे कोई अजाम या रब्बी सली वसल वसल या नबीना मोहम्मद या रसूल इलाही से आए चेहरा रोशन दिखाए कमली में फिर छुपाए लोरी गा कर सुनाए बाबू में फिर से आए चेहरा रोशन दिखाए कमली में फिर छुपाए लोरी गा कर सुनाए एक अहमद नहीं हो दोनों आलम नहीं हो वो खुदा कह रहा है मेरे खैर में यार रब्बी वसल वसल्लिम या नबीना मोहम्मद या रसूल इलाही मेरे खैरुल अना में मेरे खैरुल अना में जीना आता नहीं था मरना आता नहीं था उस इलाही को राजी करना आता नहीं था जीना आता नहीं था मरना आता नहीं था उस इलाही को राजी करना आता नहीं था जब से आए मोहम्मद दिल पे छाए मोहम्मद सांसें भी कह रही हैं मेरे खैर अना में या रबी सल्ली वसल्लिम वसल्लिम या नबीना मुहम्मद या रसूल इलाही इलाही मेरे खैर अना में يا رب صلي وسلم وسلم يا نبينا محمد या रसूल इलाही इलाही मेरे खैर अना में मेरे खैरुल अना